कृपा भगति पाय अति निर्मली अस्तु ठानी ज्ञान गम्या जर मनारि अपावन प्रभु जग पावन रावण हरि जन सुखदाई राजिव विलोचन भाव भय मोचन पाई पाई शरण नहीं आई शाप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परमानुग्रह मैं माना देखे भरी लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मागऊ बरहाना बद कमल परागा रस अनुरा मम मन मधुप कोटि काम उपमा लघुसो शरद चन्द निन्दक मुखनी के निरज नयन भावते जी के शोभा नहीं जाई बखानी जगदम्बिका रूप गुना खानी उपमा सकल मोही लघुलागी प्राकृत नारी अंग अनुरागी रा सुभ जानी बोले अति सने हमें बानी उठहु राम भंजहु भवचापा मेटहु तात जनक परितापा सकसो कवन प्रकार कहे कभी को तेहि विधि रहा जाही जस भाव तेहि तस देखे ओ कोसल रा لا सनाला शशि सभीत देत जयमाला गावहि छवि अवलोकि सहे सिह जयमाल रामपुर राम जगमगात मनीखम्भन सब व्यवहार सिया बिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी लेन हिराया पुरलाई जान की मिटी महामर जाद ज्ञान की राम सकल सुगानी अयोध्या की प्रजा का यह प्रेम यह भव्य स्वागत देखकर यही आभास हो रहा है कि आप वो राम नहीं जिन्हें मैंने अभी तक जाना है प्रजा के नेत्रों में प्रजा के हृदय में प्रजा के मन में और प्रजा के मुख में तो कोई दूसरे ही राम बसे हैं सीते प्रजा मेरे प्राणों में मैं इनमें जीता हूँ और ये मुझ में इनका पालन मेरा पहला धर्म यदि ये प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूं जब तक ये सुखी है तब तक मैं संसार का सबसे सुखी प्राणी हूं राजभवन में निवास करने वाला राम राम नहीं राम तो हो जिसे इन सब ने अपने हृदय में स्थान दिया बाट घर गली अथाई कही परस्पर लोग लुगाई काली लगन भली केतिक बारा पूजी विधि अभिलाषु हमारा बाजहि बाजने विविध विधाना पुर प्रमोद नहि जाय बखाना शिशुप्रभु स्नेह प्रतिपाला मन्दरु मेरु किले हि मराला अनुमति दीजिए पिताजी नहीं राम नहीं राम नाइसीसु पदति अनुरागा उठी रघुवीर महाराज का हृदय अत्यंत क्षीण होता जा रहा है इसीलिए किसी भी प्रकार का आघात ये सहन नहीं कर पा रहे मैं पुनिसा मुझे देखे मन माही पिया वियोग सम दुख जगनाही धीर धरि भारी तात तातजा बल हुनी का पितु आयसु सब धर्म कटिका सकल सुख साथ तुम्हारे शरद विमल विधुवदनु सबहि भाति पिया सेवा करी है मारक जनित सकल श्रम हरि है मैं पुनि मुझी देखे मन माही पिया वियोग सम दुख जगनाही रीत सदा चलियाए, प्राण जाए, पर वचन न जाए रघुकुल रीत सदा प्राण जाए वचन न जाई लिए सने बिकलौर लाई कै मनि मन हो हनिक फिर पाई राम ही चित रहे उनर नाहू चला विलोचन द्वारि प्रवाहो सदय हृदय दुख भय विशेषे करुणा माया रघुनाथ गोसाई बेगी पाई अही पीर परा निभाने रघुकुल रीत कर दिखाई प्राण जाय पर वचन न जाय कही स प्रेम मृदु बचन सुवर रामचंद्र की श्यावर रामचंद्र की लोग समुझाए लोग प्रेम